Guys mid. C4 in 600. Uh, in, in, uh, on site. نلعب بريرو يعني ليش طيب هذا الرس آه، في البيت اخرى يا زنبوي فلاش <laughs> maybe be window نيزك مسكين Here, guys, here, here, here, behind me. Objective الحمد لله شد في فوق مرة اليوم يا جماعة كل شيء واحد يشتري مخي اه بي بي بي بي تعال مزية بي تعال مزية بي تعال مزية بي جايز بي بي بي جايز يا الزومبي واحد واحد رجع السبون بتاعهم واحد هذا يعني قدام حيدي انا صار فتح لك لازم اكتب انت تقرب نايس سمعت ضربة البورتا دختن دوف انا فهمت كيف ضربت يلو وانت كنت سبتت فوقاني ضربت لوطاني ودرست ايه كيكه بالضبط وهو تحت يا سندو هند تسيب فاش تعمل انا أه، قاعد فور بلي بلي اختي برس امك ايمي احول تعرف واحد الفوق وواحد اللوط تعرف في معاه نص ساعة ولا انا جبت ضرب ولا هو جبت في ضرب سكوربين برا برا من غادي انا تنقل لهم من هون بوش فرد لحظة فيسا فيسا انا نحن لنا زوز اوريدي وينهم او اجيب ربيع عندي عندي يا اجيب بي واحد عندي يا ايش فاين ايش ايش من الجهه هذي بالضبط نشد بنانا نايس نايس في الماب طيحوك بنيد صاحبي I oh, up, up? Holy shit! Thanks, thanks, thanks, thanks. جاني مغ... آه، هو رجع لي تي سبون هو رجع واحد ستة تعديت راهي معلم اي رجع راه مرتين جاو لنا وات ذا فاك هذا البوت ما يخاف من حد I just hit a B hop, I love it. I did like 15 strafes, I'm off it. 300 units fast, looking like a fucking rocket. Left mirage when I open hopped it. I just scoped in and I dropped him. Now they tell me I'm aim locking, and my team is getting mad. Cause all my skins are VVS.